Yüksek sesle dayıcı. Bak. Konuş. Biz 301 kişi örgüsü bir halde öldürüldük yani. Şimdi örgütlenmeye başlandık. Ve işçi komitelerimizi, işçi meclisimizi oluşturacağız. Üreten ve yöneten bizler olacağız. Bundan sonra artık ölmek istemiyoruz. İnsan gibi yaşamak istiyoruz yani. Bütün arkadaşlarımıza da aynısı, bütün dünyaya. Şimdi bu sarı sendikaların örgüsü bir halde artık kurtulması için komite ve meclislerimizde oluşturmamız lazım. Herkese teşekkür ediyorum.